Nimekaa hivi namwona mtu amepasua kwenye pembe ya nyumba, kapasua hivi kapasua ukuta, ukuta wa nyumba kwa kama mlango kabisa, akapita akanijia mimi pale kitandani. Watu walinijia usiku, watu watatu mm. hao watu watatu, mmoja huyo kapinduka sarakasi, yuko uchi lakini mm. kaganda ukutani, kwenda amejifunika na ile nguo yake, kamfunika yule mtoto hivi alikuja namkuta yule bibi kamuinamia yule mtoto yule maiti mm. mm. mswaki ule kupiga mswaki akachomeka pale kwenye kaburi mm. baada ya kuchomeka pale kaburi wakaja watu ambao watu wale wako uchi mm. lakini kukimbia kwao na kama wanainama hivi mm. wanakimbilia kule kwenye kwenye kule tulikuwa kwa sisi mm. baada ya kukimbia kule nikawaona watu wengi wanakuja lakini wako uchi wengineo nawafahamu mm. watu wa nyumbani kule kule mm. ambao nawafahamu, huyu bibi fulani, huyu bibi fulani nawafahamu mm. lakini mimi nipanda kwenye mti hawanioni mm. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Nipo na brother hapa ambaye ana simulizi nzito na ya kusisimua sana inayohusu maisha yake mwenyewe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 safari yako ya kimaisha pamoja na yote uliyoyapitia mpaka hii leo hii tunazungumza? Na, na safari yangu nakuwa na ugumu mm. Eh, ugumu sio kawaida kwa sababu kuna mambo mengi nimepitia mm. na kuyaona live. Nimezaliwa Kilwa mm. Kilwa hii ni mkoa wa Lindi kwa mm. zamani hapo mm. Eh, Kilwa na sehemu moja inaitwa Kilwa na Makongoro mm. Nimezaliwa pale mwaka 1975. Ndio. Shule nimemaliza 88. Mm. mm. Shule ya msingi mm. 88. Baada ya kumaliza 88 ikabidi niende nge safari pale niende Lindi kwa wajomba, mjomba mm. zangu Lindi. Mm. Lindi tulipofika pale nikawa yule mjomba alikuwa anafanya kazi TRM, yani barabara mm. eh, ilikuwa inaitwa TRM, TRM kipindi hiko, yani wale wa barabara wale mm. na mjomba alikuwa anafanya shughuli hizo mm. Nimeenda Lindi sehemu moja inaitwa Mnazi Mmoja mm. Mnazi Mmoja nikapandisha juu, hii barabara inaenda Masasi inaenda inaenda Mtwara mm. sehemu moja inaitwa hiyo, ndio TLM mm. eh, kambini hapo mm -hmm maisha yangu nilikuwa nimeanzia hapo, nimekaakaa sana hapo kwa mjomba na kazi nilikuwa nafanya hapo mm. Matukio ya kwanza, tukio hilo lilikuwa nimeliona mm. Kuna mzee mmoja mm. nitaji ah, oh, huyo mzee mzee alikuwa anafanya kazi tela hemu na alipata lidandasi mm. la kutoka kupewa hela zake kutoka, kutoka kuacha ile kazi mm. Baada ya kuacha ile kazi Kumbe kuna watu ambao wabaya hawaku hawakutaka yule mzee aache ile kazi mm. au kufazi, kupata ile kazi kuacha ile kazi, anajua kwamba atapata hela nyingi mm. ambao kuna watu ambao wanapenda sana huu ushirikina, mambo ya ushirikina shirikina mm. Kwa hiyo wakamtuma mtu wakamtumia mtu mbaya mzee pale ili aje kumzuru mm. Wakatuma mimi niko pale mm. Basi ikabidi pale yule mzee sisi hatujui wala lile wala ile. Tumemkaribisha yule mzee usiku, tumemkaribisha chakula pale, kaenda kula. Kumbe usiku yule mzee akawa ametujia mle ndani mm. Baada kumjia kutujia kutujia mle ndani, mimi kuna vitu ambavyo akija mtu mbaya tu mimi najua mm. E, akaja mtu mbaya najua kwamba huyu aliyokuja huyu si kawaida, lakini napitia kwenye njozi mm. Nikawa nimeota usiku kwamba kuna mtu kaja akachungulia dirishani akatoka mm. katika njozi lakini mm. lakini kweli mtu yule kaja kweli live, kumbe live kaja akachungulia kweli akatoka. Wewe umelala kwenye njozi? nilala kwenye njozi nikawa na mota yule mzee. Uh -huh. Basi baada ya kuja pale yule mzee kidogo, kuna mpwa wangu mmoja mdogo tu akawa amemwamsha shangazi pale kwamba anataka ndo kujisaidia mm. Lakini anasema kwamba yule mtoto amjui yule mzee mm. Anasema kuna mtu huko nje namwogopa, mm. Ah, Nakashangaa, lakini sisi tuko katika njozi mm. Mwisho ile mtoto ampiga kelele, tukabidi tukaamka. Sasa mm. na mama alikuwa na shangazi, alikuwa na mashetani mashetani kidogo mm. ikabidi akapandisha akachukua mm. gongo nani panga pale, akatoka nje mm. kutoka nje yule mzee akaona zunguka ile nyumba mm. Azuka nyumba mikimbizana kimbizana yule mzee, kwa sababu nyumba za kota zilikuwa sio mbalimbali sana mm. akaingia katika nyumba ile ya mwenyeji wake waliokuwa amemkusudia basi na maana kuna mwenyeji ambaye ali, eh, alimuita yule mzee yule mzee eh, eh kuja kufanya tukio pale nyumbani. Kwa hiyo mzee alipokuja pale alikuwa sio kwamba anajua pale nini wala nini, yeye ka, kaitwa kaitwa tu eh, kuja kufanya kazi. Eh. Baada ya kuja kufanya kazi ile pale akaingia kwenye nyumba mwenyeji. Eh, eh, basi yule mama yule akazunguka pale katika ile nyumba, tukajua kwamba yule mzee aliyokuja yule ndio mbaya yule. Mm. Ilipofika alfajiri yule mzee akawa kakimbia mm. mm, akawa amekimbia tutakuwa tukanzuia barabarani mm. tumsubiri angalau tumpige hata mawe mm. lakini hatukumuona akaenda kwao mm. basi maisha yakaendelea basi mwenyeji aliyemleta na maana mpo naye pale. Eh, tuko pale pale. Uh-huh. Eh, ila mwenyewe ndio akaona aibu tena, si unajua tena mtu ambisha kuja mfanya ubaya, umemkilimu vizuri, lakini anakuja kufanya ubaya, wakaona aibu wale jamaa, wakale mwishowe kwa amesemei tu mm. kwa tuna maisha yanaendelea mm. katika maisha yangu nikatoka kule mm. nikawa nimekuja Lindi mjini mm. nikakutana na mzee mmoja hivi anaitwa mm, anaitwa tajiri mm. tajiri Tomu Mswahili mm. yaani huyu ni mtu wa Tanga mm. mm Mkalamo mkanatoa mzee Mkalamo mm. kipindi kile tisini na tatu tisini na mbili magari ya Mkalamo yale mm kwa hiyo mzee yule alinipenda kwamba nimfanye shughuli zake mm. za kuchosha, kwa sababu alikuwa pale pale Lindi kuna shule moja la leo mm. kuna hospitali pale Sokoine walikuwa wanakuja wanakuja ku, kuoshosha magari pale mm. Kwa hiyo yule mzee aliponiona akaona, bwana kijana, mimi nataka unifanyie shughuli zangu, twende Dar es Salaam mm. Nikamwambia kuna mzee wangu ambaye nakaa naye, yule mzee akaja mpaka kwa mjomba pale, akaambia ina shida wakanichukua mimi kaja Dar es Salaam. Mm. Kwa Dar es Salaam nikafikia sehemu moja inaitwa Magomeni. Mm. Magomeni Makuti. Mm. Mtaa wa Idalu. Mm. Ndio nikawa nimefikia pale. Eh, kipindi hiko shughuli za nyewe zinafanyika Kisutu. Mm. Yule baga, mabasi yale Mkaramu alikuwa yako Kisutu. Mm. Basi nilikuwa nafanya shughuli pale narudi, nafanya shughuli pale narudi. Mkasa mkasa ambao sijapata kuusahau, wakati unafanya kazi mbele ndani kuna siku moja mm. nilipata kitu ambacho mwenyewe sitafahamu kwa sababu kwanza nilikotoka kuna mzee alinipa kino kitu alinipa kama kwaona watu hawa wabaya wabaya mm. ni babu yangu huyo mm. sasa kile kitu kitu alichonipa mimi nikajua kwamba kizuri lakini sasa kwaona watu ambao wa usiku mm. mimi sikupenda nazo ilikuwa, eh, ilikuwa kama kama kiazima ki, ki, ki, fulani yani mpaka anakupa ilikuwaje e, unajua mtu katika familia anaweza akakuchagua mtu mmoja mm. akajua huyu jinsi ukimya wake alivyo mm. anaweza hata nikimwambia kitu fulani atakuwa hawezi akazungumza mm. Ehe, sasa yeye mzee babu alikuwa amenipenda mimi kuniambia vitu. Sasa sijajua kama alikuwa ataka mimi nilisi vitu vyake mm. au vimake alikuwa ni mganga wa kuwaona wachawi mm. E, alikuwa anawaona yeye wachawi live kabisa mm -hmm. na siku moja nani la kwanza, tukio la kwanza alikufa ndugu yetu mm. Akaambia mjukuu wangu, hebu twende kwanza, twende huko. Baada ya kufa ndugu yetu, tukaenda makaburini mm. Baada ya kwenda makaburini, akaniambia panda kwenye mti hapo mm. Nikapanda pale kwenye mti akafuka, akachukua mti wake mti fulani hivi kama kama kama mswaki mm. mswaki ule kupiga mswaki akachomeka pale kwenye kaburi mm. Baada ya kuchomeka pale kaburi, wakaja watu ambao watu wale wako uchi, lakini kukimbia kwao unaona kama wanainama hivi mm. wanakimbilia kule kwenye kwenye kule tulikuwa kwa sisi mm. Baada ya kukimbia kule, nikawaona watu wengi wanakuja, lakini wako uchi, wengineo nawafahamu mm. watu wa nyumbani kule kule mm. ambao nawafahamu, au bibi fulani, bibi fulani nawafahamu mm. lakini mimi nipanda kwenye mti hawanioni mm. yeye pale ndo anawasema nao wale mm. hapa mmekuja kufanya nini? Mm. mnataka mm. nini? wale wasemi wamekaa tu mm. Mwisho akawa yule mzee akabidi achukue achukue dawa fulani hivi mm. akawa ameweka kwenye kibuyu akawa akawa amemwagia wale mm. tuseme kama ni wanaita nini huu mkia wana nini nini huu kuna yule nyumbu sijui mkia wanaotembea waganga mweusi mm. akawa amechoka akawa jamaa wamekaa pale mm. kichwa alichofanya pale mm. aliwakatakata mm. aliwakatakata na, na, na, na, na nyembe kakatakata na nyembe pale. Mmoja huyu ndo akabidi amemvunja kiuno hmm? alimvunja kiuno mmoja huyu ambaye bibi huyu ni jirani yetu mm. Eh, kule kule nyumbani ni jirani yetu, akamvunja kiuno. Baada ya kiuno, yule bibi asubuhi, si tukarudi, mimi sijasema kitu asubuhi yule bibi alfajiri ameenda kukata mgomba mm. ambaye alafu amilala mm. kalala kwenye mgomba pale mm. alafu mgomba ule umemwangukia, afu akawa anapiga kelele kwa watu mm. kwamba nakufa, si nafanya nini? Sasa watu kuenda pale, kwamba mgomba umemwangukia, kumbe muongo mm. wakamwinua mgomba. Sasa mgomba unaweza kukuvunja kiuno, mgomba utakuvunja vipi? Kumbe yule ja usiku ndio alivunjwa kiuno. Basi ikabidi pale wakamuuguza, akuchukua nani miaka, yule bibi akafa mm. Eh, sasa nilipokuja huku baada ya kunipa ile kitu kile mzee, ilikaja huku ndio pale pale makaburini wale watu wengi walikuja kufanya nini? E, wale wa nia yao pale mzee aliniambia kwamba wanakuja huyu marehemu alio nani hapa alikuja kutaka kumchukua. Yaani kama kuja kula nyama hivi. Kumta, mm. kumchukua yani wa kutafuna ile nyama. Waende wakale. Wakale he. Lakini sio ni wao waliomuua au sio wao? Ah, sio wao. Ah, kafa tu wao tu akisikia ah, mtu kafa anakuja anachukua anaondoka. Mm. Uh, sasa nia yao ndio pale wakachukua ule ule maiti ile wakale. Mm. Uh, wao si wanakula tu kama kula wakila nini kinawatokea au ni basi tu kama chakula? Yaani kama mheshimiwa alivyosema kwamba ukizoea kula nyama ya mtu basi utakula tu. eh, wao wameshazoea kula nyama za watu basi ndio hivyo. Sasa sijajua zile nyama zile na kwa kweli zile he, eh, nakula wana wana changamoto gani wao mpaka kula kula nyama za watu? Sababu sijajua bado. Mhm. Mm baada ya hapo ndo ukapewa hicho. Eh, baada kaambia mjukuu wangu, wewe unakuwa kwenda huko mjini mjini huko uchukua hiki kitu mara moja na ukakosaidia, lakini hiki utawaona watu wabaya, wewe watakuwa kuoni. Mm. Basi mimi nikachukua ile kitu akanifunga kile e, baada ya kunichukua yule mzee Mkalamo mpaka Magomeni Makuti, mta mmoja inaitwa Idaru Suite mm. ndio nyumba yake alijenga pale, tukawa tunaishi pale mm -hmm. Basi nikajua mawazo ya watoto, mtoto nisha mambo yale nishaacha mm. Kumbe siku moja ambayo mimi nimelala kama saa nane hivi mm nasikia kama mtu anatoka barazani na kama fagio anaburuza hivi anaenda uwani mm. kwenye kalo mm. mara vyombo vikawa vinachezacheza nasikia vyombo vinachezacheza mm. cheza cheza vile vyombo, mwisho mi mwenyewe nikaona kile kitu kinanikaza sana kwenye mkono e, nilipewa kile kina kwa mfano kama kinaniamsha hivi mm. nikaamka katika usingizi mzito, nimekaa hivi namuona mtu amepasua kwenye pembe ya nyumba kapasua hivi kapasua ukuta, ukuta wa nyumba uko kama mlango kabisa mm. akapita akanijia mi pale mlangoni na mm. kitandani mm. Nilipopata kukaa pale mlango eh, kitandani, nikamwona mtu anakaa kama anataka kunishika kichwa mm. lakini kwa mikono anafanya kama anataka kunipiga hivi, lakini mimi namuona um, ye, ye, eh, eh, ni live service yote live namuona eh, namuona huyu mrefu afu amepiga jemba, jemba nani kitambaa cheupe kichwani alafu ananishika mikono mimi anataka kama nataka nishike kichwani. Sasa mm. mimi kila nikifanya hivi, nikifanya hivi haya anipati. Mm. Mwisho nikawa nimelala kwa hofu, yani nipiga kelele kelele haitoki. Nikawa nimelala hivi. Kuja kuamka naona kama saa mbili au saa moja ndo nakuja kuamshwa. Wewe vipi asubuhi? Na ile tukio linatokea saa ngapi? E, saa nane usiku. Mhm. Mm Basi nipoamka pale, vipi wewe? Kaambia ah, nimechoka tu na nini. Sasa natoka nje barazani pale nyumba za kule Magomeni simikamitaa nyumba hii ngombo hii na nyumba hii iko hivi mm. nikamwona bibi mmoja naye alikuja kwa naye kupumzika mm. akaniita akaambia wewe mtoto una, unatoka wapi mm. kaambia mimi natoka sehemu fulani mm. ah akaanza da ah, wewe mzima sana mzima mzima anasema we mzima sana ah, mm. sasa jaje maana kuzima ni nini kaniambia we mzima sana akacheka tu basi mm. kaambia haya akatoka. Baada ya kuwapelepeleza watu wajeji wa pale, akaniambia kwamba hii njia uliokaa hii njia ni kubwa mm. hii njia Magomeni pale kuna watu wanatoka Tandale kule wanatoka Tandale kwa tumbo Tandale chini kule wanapita hapa, yani kwa barabara yao wanaenda Muhimbili mm. au wanaenda kuchukua mizigo mizigo pale ya watu waliokufa nini, ni wachawi manake waenda kuchukua, wanaenda ah, kuchukua watu ambao waliofariki fariki. Wanawachukuaje sasa? Wanawachukua ah, si wanachukua kimazingira, kwa he, wanakwenda pale hata mtu akenda hivi wanaongea tu na wale wa, wa mchwali wale mm. Basi ikabidi pale sasa akanieleza kwamba na nikamwambia kuhusu bibi vipi, anasema ah, huyo bibi huyo ni yule bibi ni mtu wa Mbeya hmm. huyo mm. bibi sio mtu mzuri huyo mm. Eh, nikamwambia ah, ndio maana akawa nimeuliza maswali, kaniuliza maswali ambayo ajabu ajabu, akasema huyu bibi mwangalie mm. basi nikadhani kwamba huyu ndo aliokuja jana na watu wake labda mm. Ehe. au watu wakienda Muhimbili kuchukua hivyo vitu wanachukua vitu vya nini? Eh, e, vitu ambavyo so nilibada kwa hoji wale wakasema kwamba hapa hawa vitu wanavyochukua kwa mfano wale watoto wa watoto wadogo wakifariki mm. wao wanasema kwamba ile watoto wale ni, ma, ni wanatengeneza mafuta mm. mafuta ndo ndege ambao wanapaa nani zile ambao wanapaa nazo usiku mm. E, mafuta hayo ni watoto wadogo mm. E, siku moja nasikia kwamba Mheshimiwa Rais alipofariki nani Nyerere mm. watu walitoka kusini na ndege wakaenda kuzika Butiama na kurudi na ndege gani? Na ndege hizo za usiku walienda eh? Butiama kuzika na wakarudi eh? mm. eh? wamezika kwa na kurudi ah, ah. eh, usiku huo wameenda kuzika na kurudi Umeenda kuzika nini? Kwani kwani So wameenda Butiama kuzika na wamerudi. Mazishi yalifanyika mchana, wao wameenda eh, wameenda usiku. Kurudi sasa wameenda kuzika nini? Sasa <laughs> unajua tena watu wenyewe hizo walivyo mambo yao mengi. Yeah. Unaweza kusema aenda kuzika au ku, kushiriki ma, mazishi na kurudi. Mm. Eh, sasa mambo ya, ya watu wao ni mambo yao mengi. Mm -hmm. Basi na kwa hiyo ndo mafuta kama hivyo. Ehe, mafuta kama wanavyotumia anasema kwamba wanatumia watoto wale waliofariki wadogo wanatumia mafuta yao. Sasa hmm. mm. mimi nikaona dah ili kweli changamoto ile ndude ile, baada ya kuna nini nikaikata nika nikaitumbukiza nika chooni kule kule, nikaona hii inaletea matatizo kuwaona watu mm. kuwaona watu wa usiku. Aa, ah, ah, mimi sikupendea zao mm. Basi baada ya hapo ikabidi nirudi. Yule mzee bahati mbaya alifariki, yule mm. mzee Mkalamu tajiri yule mm. alifariki. Baada ya kufariki mi nikabidi rudi nyumbani mm. baada ya kurudi nyumbani nikakaakaa nikaona kwa sababu kuna wenyeji wenyeji wengi Dar es Salaam nishapata marafiki nikarudi tena huku mm. baada ya kurudi tena huku nikafikia sehemu moja kwa mwanajeshi mmoja mm. nikawa namfanya fanya shughuli shughuli zake tu za ng'ombe ng'ombe hapa ilikuwa niko Tandale Magharibi Tandale Magharibi kujua kutoka Tandale kwa tumbo chini kuna shule moja hivi. Mm. Nikakaa pale kuna mwanajeshi mmoja akanichukua nikaja sehemu moja inaitwa Tegeta. Mm. Tegeta hii nikakaakaa sana. Mm. Tegeta mpaka mama mmoja akawa na ana saiti yake sehemu moja inaitwa Kisanga shule. Mm. Hapo Kisanga nikanitokea tena maajabu kama yale. Mm. Eh, ni, kuhamia tuna hapo, nilikuwa hakuna nyumba nyumba nyumba chumba kimoja mm. nilikuwa hapo hakuna mwenyeji, mwenyeji wangu ni wachache wa sana mm. Basi kwa kwanza kulala pale usiku kama saa saba, kuna watu walinijia usiku mm. walinijia nikawa nimeota kuna watu watatu mm. hao watu watatu, mmoja huyo kapinduka sarakasi, yuko uchi lakini mm. kaganda ukutani mm mmoja huyo ndo anapitapita pale mlangoni mm. mara anaenda huku mara anaenda huku maona mmoja kama anamwangalia anaangalia ndo mm. nilipotoka ndani katika njozi usiku na panga nikakuta yani unatoka ukiwa hivyo hivyo katika njozi a ah, a ah. sasa nimeshastuka katika njozi sasa mm. nimeshtuka katika njozi baada ya kustuka katika njozi ile nikaona ah, mbona kiota hivi kama kinaumaniwa ukweli mm. nikachukua panga natoka nje, naona mapaka watatu wanakimbizana mm. wanakimbilia babalani mm. hao mapaka wakubwa tu wanakimbia mm. ah, nikaona ah, sipaka tu nikazalau nikaendea kulala. Asubuhi naingia mitaani kutafuta vitafunio vya chai, kuna bibi mmoja akaniona akaniambia kwamba wewe we kijana, mtu wa wapi wewe? Nikamwambia mimi mtu wa kusini, sehemu moja inaitwa Kilwa. Ah, we mzima sana tena ya, pili, eh, ya pili tena tofauti na ile eh, ya kule ma, nani Magomeni we mzima sana mzima eh, na mimi ndio mzima nimeamka mzuri sasa mm. akawa anagichekesha chekesha akamwambia we mzima we mzima ah. mm. ah si mimi nikaona shughuli zangu mm. sasa mm. baada kuja kunywa chai nakumbuka kwamba wale huyo bibi ndio waliokuja jana nini mm. katika akili yangu mimi mwenyewe kwa nini aniambie vile mm. ah si mimi nikaendelea na maisha kwa sababu nilikuwa na toroli langu natoka hapa naenda Tegeta kule na chukua mizigo ya ya wa, watu kuwapeleka kwenye nani maduka yao. Kipindi hiko hakuna hakuna hizi nani teksi wala bajaji, bajaji wala pikipiki. Basi nikawa naishi hivyo naishi hivyo naishi hivyo, lakini kuna siku moja hivyo tena katika ukoo wa mabibi hao, hmm. kuna bibi mmoja nikamuota tena usiku anakuja amekuja ndani sehemu ile kuna ndani pale kama kuna dirisha ambaye anapitia, lakini anapitia kwenye tundu dogo, lakini kule mbele anatanuka, anakuwa mm. mkubwa. Na jinsi yule bibi wenyewe alivyokuwa bonge mm. mwisho akapita pale, ikawa ndani kajaa kajaa nyumba, nyumba mzima. Sasa mimi nikaona kwamba ah, lakini niko katika njozi, nikaenda kuchukua ufito, nikawa nampiga bakola mm. piga piga mpaka yule bibi akawa analia, unaniumiza sijui na nini. Ah, nikaachana naye akapotea. Kimeujiza tu na mimi nikalala. Baada kulala pale asubuhi napita pale nakuta yule bibi yule yuko pale. Ananiuliza, "Wewe mchawi sana wewe." Yule bibi ananiambia, "Wewe mchawi sana." Nikamwambia, "Wewe mchawi kwa sababu kama nitanitani wangu." Mm. Wewe mchawi sana wewe. Hapo mnataniana. Eh, na kama nitaniana, Wewe mchawi wewe. Kaambia, "Mimi sio mchawi ila wewe ndio mchawi." Hamna, wewe mchawi tu mchawi. Sasa nikakumbuka ulivyoona vile mchawi mchawi, nikasema kwamba ah, kumbe wewe jana ndo ulijia usiku pale nikakupiga bakola pale, akusema kitu akakaa kimya. Akaona he, akaona tanie, kumbe tendo anasema ukweli. Kambe kumbe wewe ndio ulikupiga bakola jana usiku. Yeah. Basi eh, wewe nenda, kuna uchawi wako. Basi tukamalizana hivyo, nikaona ah, huyu bibi huyu ndio yule yule. Mhm. Basi mimi nikaendelea na maisha yangu katika kutafuta maisha. Kuna mzee mmoja akawa anauza samaki. Kwa hiyo jinsi alivyoniona utulivu utulivu wake utulivu wangu mimi, akaniambia wewe bwana, wewe kijana, hebu mimi nakupenda, kwanza tushirikiane kazi ya kuuza samaki. Nikamwambia ni kazi, nikamwambia wewe tushirikiane, wewe unakaa wapi? Nikamwambia mimi nakaa Tegeta. Nikamwambia ah, unakaa kule basi cha kufanya wewe kwanza, umeoa? Nikamwambia bado sijaoa bado. Ah, sasa wewe cha kufanya njoo tukae na mimi hapa, mm. njoo hapa tukae na mimi, alafu tusaidiane kuuza samaki na kipindi hiko niko bachelor, mimi nika nikaamia kule mm. Basi nikakaa kule tukauza samaki. Yule bwana yule bwana simjui na mimi anijui, lakini tulikuwa kama watu wote walijua kwamba huyu ni mwanawe kama kumzaa mwenyewe mm. Nikawa naenda kuchukua samaki Mbweni, Kunduchi, naenda mpaka yule mzee tulikuwa samaki tulikosa mpaka naenda mpaka Sahale Tanga, mm. aenda kuchukua samaki. Kwa hiyo pale akawa naenda shughuli zake, ananiamini pale, mimi nalisha nyumba mzima mm niko pale. Basi nikakaa pale, ikabidi pale sasa akaja shemeji yake kutoka Kiwangwa mm. pale yule shemeji yake nikamwambia, mzee, mimi nataka kuoa sasa, nataka kuoa eh. umempata wapi mchumba? Akasema kwamba nimeona hapa shemeji yako. Akasema ah, ah, haina shida, mimi ngoja nipeleke nani kwa, kwa wazee wake. Basi akapeleka maombi kwanza, kwanza akasema kwamba wale wazee akasema basi haina shida, aambia andike barua mm. andika barua, lakini huku nipo mm. angalau nimemwacha kijana huko anakaa mm. lakini niko basi ikabidi sasa nikakaa pale shughuli shughuli ya ndoa ndoa nini hapa sina ndugu sina dada sina mama sina kaka sina mtu wote mm. shughuli hiyo yote wameifanya wao na tumeenda kuoa kule. Hapa walikuwa na dada yangu mmoja, mama mkubwa na mdogo, na mdogo wangu mmoja, mama kubwa na mdogo, ndio tulikuwa tumeshikia shughuli yetu kwenda kuoa huko Bagamoyo. Mm. Tukaenda kuoa, nikaona sehemu se, se, kukaa sehemu moja hii hapa na nimeoa hapa na wezekana nikapanga nyumba ki, nani kibaoni. Mm. Kama unaenda Kibo pale. Mm. Upande nikapanga pale. Nilipanga miezi sita, kaona kwamba shughuli shu, zenyewe hazieleweki na pale kazi ya samaki mimi nishaacha pale mm. kwa sababu uweze ukafanya kazi pale na wewe una, una familia mm. nikabidi nirudi huku bana, kodi imeisha, turudi turudi huku mm. tukarudi huku mm. tukawa tunaishi na mke wangu na seven na watoto wa tatu nimezaa naye yeye huyu mm. e, na wale wazee na washukuru, lakini wazee wale wote Mwenyezi Mungu ameachukua wamefariki mm. e, kule nilikotokea Magomeni wale wazee wale mzee Mkalama yule kafariki mm mwanawe kafariki, abaki na mwanae mmoja tu mm. wa kike, lakini wa kiume yule kafariki na mwenyewe mzee tajiri kafariki. Nimekuja huku tena vile vile yule walionilea pale wale mpaka nika, nika, nikaoa kafariki na yule baba wote kafariki mm. wote wawili wamefariki, lakini bado katika hapo hapo tu mm. kuna mama mmoja vile vile na yeye alilitaja kama ni tuseme kama ndugu mm. Lakini yule mama na yeye alikuwa sio mtu mzuri, alitaka ndugu na wewe ehe. Ilikuwaje? yeye alikuwa na akipata mimi alikuwa na shamba lake naenda kumlimia limia nini mm. akipata eh, chochote ananipa, lakini kuna siku ambayo alikuwa analazimisha vitu ambayo sio vizuri mm. anasema nikitaka kuchinja kuku lazima nikachinje pembeni ya nyumba yake kuku wako kuku yake yake mwenye bana, nataka nichinje, lakini chinja hapa, anaonyesha pembeni ya pembe ya nyumba mm. au kwenye muina Nikimuuliza muina muina au kina mama paka sana kwenye kwenye mti ule. Eh, eh, wanatoa eh, wana ponda ponda ile mwina wanapaka kwenye kucha kucha hivi. Mm. Nikamuuliza na anasema kwamba huu muina ana damu ya kuku inakoza. Mimi nikasema haiwezekani. Inakoza. Inakoza. Kukoza maana yake inakuwa inaiva yani wakipaka kwenye kuche kuche zinakuwa ziko na rangi ehe, na rangi. Ukikatia pale kwenye yani damu ile damu ile ukikatia ukichichia pale kuku mm. anasema ile ile damu ya kuku ile kiingia pale mm. inastawi vizuri, ule mwina unakuwa unachanua vizuri mm. mm, nikamwambia hiyo muongo okay. lakini kimoyomoyo tu mm. basi sasa siku moja nadhani yeye alikuja mm. kuja sijui kuja kunitesti au vipi mm. kuja mimi kaja yule mzee sura yake yeye mm. lakini umbile lile sio lake yeye mm. eh, akaona ananiambia kitu kwa sauti kubwa tu mm. eh, ambia chukua hii kuna kitu ambacho kama kichukua kama mpira mm. lakini sio mpira ule unawaka unakuwa kama unawaka moto mm. eh, nikaambia kwamba mimi siwezi kuchukua hiyo ah wewe chukua sijui na nini ah, mwisho yuko ile bibi mm sasa kwenda nampitia na pale kwanza kakasirika. Mm. Nampitia pale kaanza kukasirika. Akasema, "Ah, wewe mzima sana." Tena. Ya, tena watu mara tatu yeye, "Wewe mzima sana." Mm. Mzima kivipi? Hey, wewe mzima. Kwa sababu Mungu akujalie hivyo hivyo. Mm. baada ya kutafuta fiti kwamba kwamba huyu bibi yuko vipi? Akasema huyu bibi kuna siku hapa ana nyumba yake huko mbele. Mm. Kuna mtoto alifariki mwenye nyumba. Yaani yule bibi ana kuna wapangaji wake mm. baada ya wale wapangaji ku akafariki mtoto mdogo tu mm. wa mpangaji yule yule bibi alivyosikia mpangaji wako amefiwa akaenda mm. kwenda yule bibi akaambia hebu nimeone yule mtoto kwenda amejifunika na ile nguo yake kamfunika yule mtoto hivi mm. kamuinamia yani sasa yule mama mwenye mtoto alienda msalani kuja na mkuta yule bibi kamuinamia yule mtoto yule maiti mm. akawa anamwambia kwamba wewe bibi vipi mm. mbona unamnamia huyo mtoto mm. ambia mimi nilikuwa namweka vizuri, sio kambe ndio mwanaume unamfunika hivyo. Eh, wewe ulikuwa unafanya nini? Sasa wakamuhisi kwamba huyu bibi si mtu mzuri. Eh, akamwona huyu bibi si mtu mzuri, ni mtu mbaya. Kwa hiyo matukio matukio mengi sana nimekutana nayo ni kama hayo. Na, na mara nyingi sana hata ukiwa njiani unaenda njiani hivyo mkutane mtu anakwambia pita mkono kushoto mm. yani wewe unampisha kulia, anasema kwamba anang'ania upite kushoto, mm. huyo mtu sio mzuri. Kivipi? Kwa sababu mtu mbaya wote lazima anakuambia kwamba usipite huku, utazulika, pita huku. Kumbe wewe mtu mzuri, kwamba ukipita huku ehe, anakuambia sasa. Sijajua kwamba ukipita huku utamharibia nini, na anakazania sana wewe upite kwenda kushoto kila ukenda ataenda ata, ata upande wa kulia, lakini wewe kushoto huku utabidi ufanye kushoto kwako eh, kwake kwa kwa yeye, aupite kushoto kwake yeye. Ah. Mm. Upite kushoto kwako yeye, yaani usipite kulia, mnapishana hivi, at, atazidi upande mmoja, yaani upite kushoto. Ukimwona hivyo huyo mtu mbaya. yani wewe hapo ulipokaa mm. kushoto kwako ni huku. Huku eh. Kwa hiyo yeye atataka upite upite kwake. Upite kwake yeye, kushoto kwake ni kulia kwako wewe. Mm. Eh. Sasa watu kama hao ni wabaya, na ukikutana nao tu, mimi mara nyingi sana nikikutana nao watu kama hao, najua kwamba hata nikamjua, nikajua kwamba huyu mtu mbaya, kwa sababu mwili unaona sisimka, alafu nywele zinatembea hivi kama zinatembea hivi. Baada ya hapo unachukua watu wageni? Ah, baada Mwenyezi Mungu tu ashanifahamisha kwamba huyu mtu sio mzuri. Alafu ukishafahamu? Nikishafahamu basi nageeka mwenyewe katika tahadhari, na yeye akishakujua akishakujua kwamba huyu ni kaniona mm. na kanijua mm. lazima atakujia tena mm. atakujia tu mm -hmm. aje kuhakikisha kwamba kweli atakujia. Akikujia sasa, wewe cha kufanya pale, wewe pale kumwomba tu Mwenyezi Mungu basi, na kama una kitu ambacho akufanye kitu, lakini atakujia tu kukutishatisha tu mm. eh, kama una kama una chochote ambacho umepewa basi ndio hivyo anakuona kwamba huyu bwana anatatuma watu wengi tu waje kwako ili wakufanyie mambo ya fujo fujo nini, e, ili ni mradi ya kutishetishe tu mm. Mm. Sasa vitu kama hivyo nishakumbana navyo sana. Sawa. Kwa yote uliopitia mpaka leo hii, unaitwa mm. baba nani? Uh, baba Ashrafu. Yes, mpaka kuitwa baba mm. na yote uliyogundua na kujionea mm. nini katika maisha haya? Uh, maisha nimejifunza ambacho ni kitu kukaa na watu tu mm. ni vizuri kukaa na watu, usichague mtu akukaa naye mm. eh, kaa naye unayo, kwa sababu mimi mpaka nime, nimeozeshwa ambayo baba yangu hayupo, mama yangu hayupo mm. kaka yangu hayupo, kuna kwa sababu nimepata mama, nimepata baba mm. nimepata kaka mm. kila kitu nimepata mm. wao wamejua tu kwamba mtoto wetu kaoa na yuko sehemu fulani na mpaka nimepata watoto hao mm. hakuna mama hakuna baba, ila kukaa na watu vizuri. Ukikaa na watu vizuri, kukaa na sehemu nyingi nyingi watu vile unasoma jinsi watu wanavyoishi, lakini kwa kujifanya wewe kwamba unalitawala jiji au unakifanya wewe ni muuni au unafanyaje, uweze ukafanikiwa. Kama mimi siku, sikuweza kama mimi nitaoa huko mm. wewe nitapata nitapata nitapata mama nitapata baba nitapata kaka mm. Eh kila kitu nitapata huko. Sikutegemea hivyo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kukaa na watu vizuri mm. eh, na kuongea na watu vizuri. Usichague watu wa kuongea nao, awe lika lolote lile mm. Mm. Nimekaa nao na kila naokaa nao nataka mimi nisitoke mm. eh, popote pale nakaa nao, napokwenda kukaa nao wanataka mimi nisitoke, wananifanya kama mwanao. Nimekaa nimekaa na Wakristo mm. nimekaa nao pamoja na kuna watu wengine hawapendi kukaa, lakini mimi nimekaa kwa wema sana ukiwa Muislamu, nikiwa mimi Muislamu mm. na yule eh, ni Mkristo, nimekaa naye kanifanya kama mwanawe, mpaka ananiambia kwamba yani yule mwanawe anamwamini mimi, ndo anaamini Naenda benki namchukulia hela, namtolea hela, nampele, nampelekea yani kama mwanawe eh, kukaa na watu vizuri. Kwa hiyo sichague kwenye ibada na eh, kanisani mimi sijae siende. Ananiambia tu kabisa bwana wewe nenda msikitini mm. kasali na si nenda kanisani. Lakini sija maana naenda watukana na sijawaambia kitu chochote cha kuwauzi na wao hawajaniuzi, tumekaa vizuri kwa usalama. Mm. salimi ni mpaka nakuja kuoa nina, nafikia umri huu hapa, angalia toka na sabina ngapi sabina, sabina tano nimezaliwa mm. shule nimaliza themanini na nane mm. Sasa kupiga mahesabu sasa hivi na miaka mingapi? sabini na tano yeah nani nimaliza shule ya msingi. Sasa hivi ina maana ikiwa 25 unakuwa na miaka 50. Ah, nimekaa na watu vizuri. Kule nyumbani nimeambia nimeambia kwamba mimi nimeoa na waamini. kote huko kukaa na watu kwa uzuri na usalama, kwa ustaarabu. Kuona tangu uondoke mpaka sasa hivi. Ah, ah nimeshaenda, nimeenda na wana watoto nimeapeleka, na lakini mzee tu amefariki na bado mama. Mm. Eh, bado mama? Eh, mama yupo. Mzee ndo eh. kafariki eh. Yes. Wangu mimi eh. Ukisema bado mama ina maana unasubiri na yeye afariki. <laughs> Ila ukisema ukisema ah, mzee kafariki ah, mama yupo. Eh, mama yupo eh. Mako, na kama unaombea dua na yeye afariki. <laughs> Kwa mtazamo wangu. Eh, sawa sawa, haina shida. Eh. sawa. Eh, ba. Basi mimi nikushukuru. Eh. Neno moja kwa kila ambaye umewahi kukutana naye kwenye mm. maisha na nini. Kuna mtu mwingine ataona ah, huyu jamaa namjua, nimewahi kumuona mm. unajua eh. eh. Lakini sasa hivi pengine eh. mpo mbalimbali sana, wapo yes. wengi sana. Unawaambia nini? Eh, mimi naambia kwamba kukaa vizuri na watu mm. ni vizuri zaidi. Sawa. Kukaa na watu vizuri mm. ni vizuri zaidi na utapata mambo mengi. Ndio. Eh, kwa sababu ukikaa na watu vizuri popote unapokwenda pale utapata mama, utapata baba, utapata kila kitu utapata, ila ukae kwa watu vizuri na usichague mm. kwamba kwamba huyu mimi nani, simpendi, huyu nampenda, au huyu ni mheshimu, huyu simheshimu. Ah, heshimu wote, heshimu wote. Wewe hata kwanza umjui eh? Eh, unaweza ukadondoka ghafla pale, ah, wanasema ah, huyu si sikatufanyia mambo yani, unaona eh? mtu anachukulia asila ile huku wamemfanya kosa na wao wanataka kufanya kosa vile vile. Kwa hiyo cheka na watu wote. na Usichague. Eh, maana kuna kuna Waislamu wenzetu wengine wanachagua au wanachukia, sio hmm. vizuri kwa sababu eh, wana, kwa sababu wanachukia. Kwa mfano mtu kama akiwa Mkristo au kuwa Muislamu au kwenda kukaa naye na kwa apendi au wataka kufanya ubaguzi ubaguzi, hawapendi. Lakini mimi nawaambia kwamba Sio hivyo. Sisi binadamu wote ni sawa na sote ni wamoja. Isitukanishe kwamba kwamba huyu anaenda kanisani, wewe unaenda msikitini. Aa, heshima ni kwa kila mtu na kumheshimu na kukaa vizuri na watu, hapo utapata mafanikio. Lakini kama kujifanya mjanja tu uweze ukafanikiwa lolote, mwisho utaangukia katika mikono mibaya. Mm. Sawa sawa. Mimi kipindi hiko na niko Magomeni kipindi kile wanaita wanaita nini sie panyarodi kiboko eh, nini wanaita nini wale kama ndoyoso mm. kipindi hiko kama ndoyoso walikuwa tamaniki Magomeni unaiona ile mm. lakini mimi nilikuwa ni watu walikuwa wanashangaa wenze Mkalama huyu mtoto umempata wapi mm. eh wanashangaa kabisa ninakaa yani kama um, mm, wale wazazi wangu na wao wanafanya mimi kama mwanawe mm. wala siku sikuwatukana wala si majirani sikuwanyanyasa wala sikuwafanya hivi, walikuwa wananipenda. Yani alikuwa pale nafanya kazi nikitoka, mm. ananiambia hebu wewe njoo njoo nyumbani kwangu mm. naona njoo njoo tukae na mimi. Kaambia bwana, mimi bado nipo na wazee na sijafanya kitu chochote cha kuwauzi. Walikuwa wananipenda kwa kweli, si mtu si lika fulani wala lika wote, nilikuwa nawaheshimu na wananiheshimu. Sawa, ila ndo nawaambia kwa hivyo, kukaa na watu vizuri ni zaidi kwa mkeo eh. ambaye ulimuona tu na baadaye ukaongea uka na wazee wale eh. mwisho wa siku wakafanya mpango na kila kitu eh. wakafanya kila kitu tukaniozesha mm. eh, tukaenda tukaoa na tukaanza maisha. Kitu gani ambacho unakipenda zaidi katika maisha yako ya ndoa na kwa mke wako? Eh, uvumilivu mm. uvumilivu sana mm. yaani uvumilivu ni, ni, ni zaidi mm. kuliko mambo yote uvumilivu mm. kavumilia sana kwa sababu maisha yetu tulikuwa tuanza maisha ilikuwa magumu sana mm. eh, siku unajua unaweza ukawa unapatapata hela unapata hela wachezea chezea, lakini ukisha kuja kuoa pale ile kwanza Mwenyezi Mungu anakupa mtihani, ile riziki inafanyaje, inakuwa inapiga piga kona hivi mm. Sasa wewe unabidi uwe na uwe na uwe na kwanza uwe na subira mm. na yule mkewa awe na subira bila na hivyo utakuwa mshaachana. Maana mimi nimeona uh, tisini na ngapi elfu mbili na ah, elfu mbili na tano mm. Ah, ndo nimeoa elfu mbili na tano elfu mbili na tano sasa hivi na watoto watatu, mmoja alifariki elfu mbili na walikuwa wanne. Mimi eh, nikushukuru sana. Eh, asante, asante Nikupongeze pia. Asante, karibuni sana. Eh, ni kushukuru wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kuhitimisha, kutamatisha kwa sasa exclusive interview hii. Mazuri tuyabebe ya kuishi na watu vizuri, mabaya tuyabwage. Mi sina la ziada, naitwa Kelvin Shayo na nikukumbushe tu usiache kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, kote huko ni Tiki TV.